prêcher l'évangile au nom de Jésus. Plus de fatigue, pas d'épuisement, pas de, de, traîner les pas. Nous tous, toi et moi, nous prêcherons l'évangile au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir pour l'étude biblique. L'étude de ta parole est la colonne vertébrale du croyant. Seigneur, comme nous venons aujourd'hui, nous prions que ta parole soit si claire, si directe, qui impacte nos vies et nos vies ne seront plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Que la puissance vienne avec ta parole et pénètre chaque âme, chaque cœur, chaque pensée avec l'évangile du Seigneur et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Transforme nos vies. Élève chacun de nous et la puissance nous donne de l'énergie, nous allons courir dans la voie de la justice par ta grâce au nom de Jésus. Fortifie chacun. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous sommes en 1 Corinthiens, chapitre 16 verset 23, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 23. La grâce, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Verset 24. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Et tout le monde dise Amen. Ce soir, nous parlons de la grâce de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et il a échappé au jugement du déluge. Et le Samis nous dit que Dieu nous accordera la grâce et la gloire. C'est la grâce qui nous amène dans la vie piété et qui nous amène à la gloire à la fin. Et rien de bon, il, ne, il ne retire rien de bon de ceux qui l'invoquent. Hein, les prophètes mineurs, grâce, grâce. La grâce de Dieu fera cela dans notre vie. Et nous venons dans le Nouveau Testament et il dit que Jésus-Christ est plein de grâce et de vérité. Dans les épîtres, il dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Et cette grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent, dans la justice, dans la sainteté, à vivre dans la piété dans ce siècle présent. Alors quand nous avons cette grâce de Dieu, nous, nous anticipons le retour de Christ qui s'est livré lui pour nous-mêmes, lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se faire un peuple qui est purifié, zélé pour les bonnes œuvres. Alors il continue jusqu'à la fin du Nouveau Testament. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il vient. Et c'est la grâce dont nous parlons ce soir. Comme nous considérons l'étude biblique ce soir, les possibilités de la grâce de Dieu à travers Christ. La grâce vient de Dieu. Elle vient à travers Christ. Et par le sacrifice de Christ, par l'expiation de Christ, cette grâce est rendue disponible pour toi, pour moi et pour chacun de nous. Les possibilités de la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous appelle à lui. C'est pas par les yeux, pas nos mérites, dans cette grâce qui nous conduit à la repentance et qui nous amène à croire au Seigneur Jésus-Christ, les possibilités de cette grâce qui change notre vie, il nous donne le pardon, il nous donne l'affranchissement du péché. C'est cette grâce qui rend témoin dans notre cœur que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, il nous accorde l'affranchissement du péché et la puissance pour mener dans la justice. C'est cette grâce qui apporte la sanctification que Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour nous, par cette grâce, par ce sang qui a été versé pour nous, comme nous nous consacrons, comme nous nous soumettons au Seigneur, il nous sanctifie pleinement et véritablement et totalement. Et il ôte la nature adamique. Et il nous amène à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est la grâce de Dieu qui pourvoit le pouvoir du Saint, la puissance du Saint-Esprit pour tout le monde. Et il nous envoie pour le servir. Et dans le service du Seigneur, quel que soit le domaine dans lequel il nous appelle, nous sommes capables de servir le Seigneur dans la force du Seigneur, et comme tu es là aujourd'hui, la grâce pour, avoir, pour être en paix avec Dieu, la grâce pour la pureté de cœur et la grâce pour la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la grâce qui soutient, c'est la grâce qui nous soutient à chaque pas dans le chemin, au moment des tentations, au moment des épreuves, à tout moment dans nos vies, c'est la grâce de Dieu. Et plus nous apprenons, plus nous croissons dans la connaissance du Seigneur, Pierre nous dit que nous croissons dans la connaissance et dans la grâce de Dieu et nous demeurons fermes et solides dans la grâce de Dieu. Je prie que quelle que soit la quantité de grâce que tu avais, aujourd'hui tu en auras plus au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu va t'affermir. La grâce de Dieu va parfaire toute faiblesse de ta vie au nom de Jésus. Les possibilités de la grâce de Dieu à travers Christ. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la provision de la grâce suffisante à travers son sacrifice de rédemption. Christ, le sacrifice de Christ. Et c'est un sacrifice de rédemption. À travers ce sacrifice rédempteur, toute grâce dont tu auras besoin, toute grâce dont tu as besoin au début de la, du voyage, au milieu du voyage, et en t'approchant de la fin du voyage, toute grâce, la grâce abondante, la grâce disponible pour toi, suffisante pour te porter jusqu'à la fin. Elle va te porter jusqu'à la fin au nom de Jésus. Deuxièmement, c'est le but de la grâce salvatrice dans la vie des saints régénérés. Il nous pardonne, il nous affranchit, il écrit nos noms dans le livre de vie au ciel. Et par cette grâce par laquelle nous sommes sauvés, nous sommes régénérés, nous sommes renouvelés, nous sommes raffinés, nous sommes reformés et nos vies deviennent une nouvelle nature, une nouvelle vie et prennent une nouvelle direction. Le but de la grâce salvatrice dans la vie de ces saints régénérés. Troisième point, la puissance de la grâce qui fortifie. La grâce, la, la puissance viendra dans ta vie. La force viendra dans ta vie. J'attendais ton amen là-bas la puissance de la grâce qui fortifie dans la vie de ses serviteurs renouvelés. Comme il nous sauve, il nous sanctifie, il nous remplit de son esprit et il nous envoie pour le service. Et c'est cette même grâce qui continue à grandir, continue à couler. C'est cette même grâce qui nous donne la puissance, qui nous rend capables. Et avec cette puissance, nous sommes capables de servir le Seigneur et l'œuvre de Dieu va prospérer dans nos mains au nom de Jésus. Voyons maintenant le premier point, la provision de la grâce suffisante à travers son sacrifice de rédemption. Romains au chapitre 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez ça autrement toute l'humanité est de ce côté, pas de différent. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous élevons alors la main, on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Nous courons aussi rapidement que la force humaine le permet, ne peut nous porter, mais nous n'arrivons pas à courir et entrer dans la gloire de Dieu. Alors la grâce vient. Verset 24 verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Pas par les œufs de tes mains, pas par le nom de ta dénomination, c'est pas par tes activités spéciales, étant gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors c'est cette rédemption, ce sacrifice de Christ qui nous amène à cette grâce de Dieu et à cette piété, à cette interaction et communion avec le Seigneur. Verset 25, on nous dit, c'est en lui que Dieu a destiné par son sang être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin que, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent dans le temps présent, à chaque moment, tu invoques le Seigneur. C'est ce temps, aujourd'hui, c'est le temps présent. Chaque fois que tu sens le fardeau du péché et tu sais que tu ne peux pas ôter le fardeau du péché toi-même, seul Dieu peut le faire. dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Trois choses, trois éléments dans le premier point le pardon et le salut par son sacrifice de rédemption. Deuxième élément, l'affranchissement du péché pour l'âme rachetée. Et troisième élément, la plénitude, la suffisance de notre riche sauveur. Voyons le premier élément dans le premier point, le pardon et le salut par son sacrifice de rédemption. Quiconque, tout le monde, quiconque sans la culpabilité du, des, des péchés commis, il peut venir au Seigneur et le Seigneur, à cause de la grâce, pas parce que quelqu'un peut crier, pas parce qu'il peut rouler par terre, parce qu'il s'est lavé par l'eau, parce qu'il a brûlé les bougies, parce qu'il fait ou, a, ou accomplit une activité religieuse, mais pas la grâce. Le pardon vient, le salut vient par, par son sacrifice de rédemption. En Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons maintenant ce n'est pas une chose future. Nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption, passons à la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, selon l'abondance, selon l'abondance de sa grâce, selon la, la provision de sa grâce. Cette grâce nous accorde le pardon, la rémission des péchés, de tout péché que l'homme a jamais commis. Chapitre 2 d'Éphésiens, Éphésiens 2, verset 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voyez le verset 8. Verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est très clair. N'attends pas. Si tu n'es pas encore sauvé, il n'y a rien d'autre à attendre. Le sacrifice a été accompli et la rédemption a été pourvue. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de te détourner de tes péchés et de venir au Sauveur et la grâce de Dieu tu vas te rencontrer là-bas, car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le pardon, don de Dieu. Le salut, le don de Dieu. La nouvelle vie, le don de Dieu. La vie éternelle, le don de Dieu. Verset 9. On dit, ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, on nous dit, car nous sommes son ouvrage. Lorsque vous venez à la connaissance du Seigneur, vous devenez son ouvrage. Il agit en vous, il vous recrée, il vous remodèle. Il fait de vous la femme, le garçon, la fille que vous devriez être car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous dit en titre, au chapitre 3, en titre chapitre 3, verset 5, il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice, de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par, ça c'est un autre mot pour la grâce par sa compassion, selon son amour, selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous dit dans le verset 6, on dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, avec abondance, peu importe ce que les péchés du pécheur sont, profond ou élevé ou large ou grand, la grâce est plus grande que ça. La grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce plus grande que tous nos péchés. Abondant, avec abondance. Il a répandu cela sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 7. Afin que justifié par sa grâce. Vous voyez encore, par sa grâce, par sa grâce ce n'est pas bon. Je n'ai pas assez pleuré pour le salut. Je ne me suis pas encore beaucoup châtié pour mes péchés passés. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Non, aidez, le salut est disponible maintenant même. Il est prêt maintenant pour tout le monde. Parce que nous sommes justifiés par sa grâce. Nous, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voyons maintenant, deuxième élément, c'est l'affranchissement du péché pour l'âme rachetée. Il nous affranchit, il nous libère. En Romains 6, verset 1er. Romains 6, que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Il y avait des gens dans l'église de Rome qui n'avaient pas compris la grâce de Dieu. Bon, si la grâce de Dieu est venue, et maintenant nous sommes sauvés, pas par nos œuvres et par la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut continuer alors dans le péché afin que la grâce abonde Voyez le verset 2. Et dans le verset dit « loin de là ». Ça ne doit pas être ainsi. La grâce vient pour nous changer. La grâce vient pour nous rendre meilleurs. La grâce vient pour nous affranchir du péché le pardon et l'affranchissement. Il veut maintenant nous affranchir des péchés du passé. Et ainsi donc, ce n'est pas que je suis sauvé. Maintenant, je peux continuer dans le péché. Après tout, la grâce est là. La grâce est abondante. La grâce est disponible. Non, il dit non. Loin de là. Comment nous qui sommes morts, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché alors, quand la grâce vient dans votre vie, la grâce nous transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 6 là-bas. Dans le verset 6, il sachant, vous êtes sauvés par la grâce, sachant cela. Vous êtes pardonnés par la grâce, sachant cela, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit ce que Dieu veut, ce que Christ, ce pour Christ a, souffert, c'est la destruction totale du péché dans la vie de tout le monde, de toutes ses formes, de toutes tailles, dans la vie de tout le monde qui vient recevoir cette grâce de Dieu, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans le verset 7, verset 7 dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Verset 11 nous dit maintenant, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant. pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12, on dit maintenant que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, que le péché ne règne donc point dans votre main, dans vos pieds, dans votre bouche, dans vos yeux, dans vos oreilles, dans aucun membre de votre corps. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et ne baissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais la grâce est venue, la grâce t'a transformé, la grâce a impacté ta vie et à cause de cela, ne, ne livre plus tes membres, les membres de ton corps au péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 18 verset 18 nous dit, « Ayant été affranchi du péché, ça c'est la grâce de Dieu, ça c'est l'évidence que quelqu'un est venu à Christ, et quand vous venez à Christ, il touche votre vie, il transforme votre vie, vous ne, vous ne repartirez plus le même quand vous venez à Christ. Et ici, voici ce que Christ fait, voici ce que la grâce de Dieu fait. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22, il nous dit, verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu esclave de Dieu. Mettez ces deux ensemble. Et affranchis du péché, et vous devenez serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Vous pouvez être serviteur de Dieu, esclave de Dieu, si vous vivez encore dans le péché. Si vous êtes toujours conscient du péché dans, vos, dans votre vie. La grâce de Dieu ne vous a pas encore purifié, ne vous a pas encore lavé, ne vous a pas encore changé, ne vous a pas encore transformé. Vous ne pouvez pas dire, je suis enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vient à nous et nous affranchit du péché et qui fait de nous des serviteurs des esclaves de Dieu, maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves, serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi parce qu'il ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans le verset 2, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, m'a affranchi. Quand la grâce de Dieu vient, l'esprit de vie en Christ Jésus-Christ vous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et Jésus-Christ a dit, en Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi vous serez réellement libre. Vous êtes libéré. J'ai dit, vous êtes libre. Troisième élément dans le premier point, la plénitude et la suffisance de notre riche sauveur. Nous n'avons pas besoin de notre puissance, de notre force, d'une autre chose pour couler dans notre vie avant d'être victorieux. Une fois que nous connaissons Christ, cet attachement à Christ, cet engagement avec Christ et cette connexion avec Christ nous affranchit. Voyons, 2 Corinthiens chapitre 8, 9, car vous savez la grâce, 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, riche en toutes choses, riche dans toutes les provisions, de riche qu'il était, à cause de vous, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. La richesse de Christ, la suffisance de Christ, la puissance de Christ, l'abondance en Christ, qui vient nous affranchir. Chapitre 9, verset 8. Euh, et Dieu peut vous combler de tout sortes de grâces. Vous êtes sauvés, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés après le salut, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, et quelle que soit la pression, la manière de vivre dans la justice et dans la sainteté est montrée dans la parole de Dieu. Et tu dis, comment est-ce que je peux, la grâce de Dieu là, parce que Dieu est capable hein, et peut vous combler, te combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, toutes choses pour satisfaire à vos besoins, toutes suffisance de grâce, toute suffisance pour le fruit de l'esprit dans ta vie, pour que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tu vois, avoir tout ce qu'il faut pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. Verset 15, Et Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » La grâce de Dieu, qui est le don de Dieu, ineffable, insondable, inimaginable, si profond et si, et si profonde sa grâce. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. En Jean, chapitre 1er, lisons à part du verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, grâce sur grâce, grâce après grâce. Grâce pour suivant l'autre grâce, c'est-à-dire la grâce qui vient au salut, elle n'est pas la fin de la grâce que tu peux avoir. La grâce pour vivre victorieusement le jour suivant, après être sauvé, grâce pour grâce. La grâce pour être différent maintenant et pour et les habitudes du passé soient totalement détruites, cette grâce est disponible. Grâce pour grâce, la grâce. Pour que tu quittes l'ancienne créature pour être la nouvelle créature et avoir toutes les anciennes habitudes, tous les anciens caractères détruits, bannis et avoir une nouvelle vie, une vie joyeuse, une vie réussie, une vie victorieuse, et une vie triomphante, cette grâce est également disponible. Grâce pour grâce. Tu es sauvé par la grâce. Mais ce n'est pas la fin. Tu es sanctifié par la grâce également. Grâce pour grâce. Et maintenant, pour servir le Seigneur, lorsque tes responsabilités ou ton appel, ta vocation est élevée, que ta force actuelle, rappelle-toi la même grâce comment tu as la grâce pour, la, pour le salut, comment tu as la grâce pour la sanctification, c'est la même manière que tu auras la grâce pour le service du Seigneur. Pour la, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Euh, je prie que la grâce de Dieu soit suffisante et se multiplie dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, le but de la grâce salvatrice dans la vie de ces saints régénérés. Quel est le but Pourquoi avons-nous la grâce Pourquoi a-t-il pourvu la grâce abondante et la grâce suffisante 1 Jean au chapitre 3 verset 5. 1 Jean 3 verset 5. 1 Jean 3 5. Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Vous savez, le croyant doit savoir lui-même. C'est bon de savoir, quand tu es un gagnant d'âme, un évangéliste, un prédicateur, qui te, qui te parle de la grâce de Dieu, pourquoi Christ est venu, ce qu'il est venu faire. Mais la meilleure chose, c'est que toi aussi, toi-même, de la parole de Dieu, que tu saches, comme tu sais que deux. plus deux font quatre. comme tu sais qu'il y a le matin et le soir, comme tu sais que lorsque tu as soif, que l'eau va étancher ta soif, comme tu sais, et tu le sais, clairement, et il n'y a aucune homme de doute dans ton cœur. Tu dois aussi le savoir que Christ a paru pour ôter mm, tes péchés toute forme de péché, les péchés occasionnels, les péchés habituels, les péchés charnels, les péchés machiavéliques, tout, tout ce que la Bible appelle péché, tout péché, tous les péchés, qui, tout ce qui peut t'empêcher d'aller dans le royaume de Dieu. C'est bon de savoir que Christ, le Sauveur, a paru afin d'ôter nos péchés, et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Verset 6 dit, Quiconque demeure en lui ne pêche point. La connexion avec le Sauveur va transférer la grâce salvatrice dans ta vie. Et cette grâce salvatrice va t'empêcher de continuer dans le péché. Tu seras très réfléchi tu seras très attentif, tu seras très en prière et tu sauras que Christ vit en moi. Je ne peux pas commencer, je ne peux pas continuer à faire les choses que je faisais. Je ne peux pas continuer à vivre tel que je le faisais. Et je ne peux pas demeurer dans les gangs, avec les pécheurs, avec les malfaiteurs, avec qui je courais avant. Parce que maintenant, il demeure en moi et je demeure en lui. Et cette connexion m'apporte le salut et me soutient dans ce salut. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Mais je connais des gens qui vont à l'église et qui, quand ils viennent à l'église, ils pêchent. Je connais des gens qui trimballent la Bible, et ils pêchent. Je connais certaines personnes qui publiquement et en privé, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils pêchent. Ben, c'est bon. Voyons maintenant cette même partie du verset. Quiconque, quiconque, quiconque, quel que soit son nom, quel que soit son titre, quelle que soit sa position, quelle que soit sa dénomination, quel que soit le nom qu'il se donne, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Tu le vois par la grâce et la grâce de Dieu vient dans ta vie. Cette grâce fera quelque chose. Elle t'amènera à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Elle te sauvera du péché. Elle changera ta vie. Elle va te séparer du péché. Tu, tu, tu lui donneras le nom de Jésus. Car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 car plusieurs viendront à moi en ce jour, et ils diront, Seigneur, ils appelleront Seigneur au dernier jour, et ils diront, nous n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom Et en ton nom, nous avons fait beaucoup de choses, d'œuvres, nous avons prophétisé en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous, vous ouvriez d'iniquité. Alors, si quelqu'un vit dans le péché, toute forme de péché, peu importe comment le font et il le fait aussi il nous dit que celui qui pratique de péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toute forme de péché est l'œuvre du diable. Les œuvres de la chair c'est l'œuvre du diable. L'orgueil de la vie, c'est les œuvres du diable. La convoitie des yeux et la convoitie de la chair, tout cela, ce sont les œuvres du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Mais le tout quiconque connaît le Seigneur et en qui Christ vit, aura toutes les œuvres du diable détruites de sa vie. Et notre Christ est puissant. Notre Sauveur est puissant comme il l'a fait dans les temps passés. Il est capable encore de le faire aujourd'hui. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et lorsque le salut vient, la victoire sur le péché, l'affranchissement du péché sera aussi disponible. Trois éléments dans le deuxième point. La grâce abondante pour une vie de justice. Deuxième élément, la grâce constante pour l'amour du Rédempteur. Et le troisième élément, la grâce continuelle pour travailler comme ses moissonneurs. Premier élément dans le deuxième point, la grâce abondante pour une vie de justice. On nous dit en Romains au chapitre 5, verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Car si par l'enfant d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, elle est disponible. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, si tu es fatigué, retourne au Seigneur. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, si ton, tes défis, tes tentations semblent être plus grandes que ton niveau actuel, retourne à la croix. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. On nous dit dans le verset 21, on dit « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la Grèce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » et nous dit que cette grâce est disponible et elle est abondante pour tout le monde. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une saillie charnelle, mais avec la grâce de Dieu, voyez cela. L'apôtre Paul témoigne, témoigne que quiconque nous sommes, que vous soyez apôtre, ambassadeur de Christ, que vous soyez juste un membre de l'Église du Dieu vivant, on n'essaie pas de vivre la vie de piété, la vie sincère, la vie sanctifiée par notre force, aidée par, mais par la grâce de Dieu. Nous avons nous, notre vie, nos caractères, notre communication avec vous dans le monde et mais avec la grâce de Dieu. Dans, en 1 Timothée chapitre 1, verset 14. 1 Timothée chapitre 1, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il a regardé la vie passée, combien il était profondément ancré dans le péché, combien il était ancré dans le mal, combien de fois il était cruel, méchant, combien de fois il était insensé. La de l'a vaincu en détruisant les croyants. Et maintenant, il regarde sa vie présente et il dit, il n'y a pas de comparaison oh l'autre vie était si sombre, cette nouvelle vie-là, elle est si brillante. Cette autre vie-là est comme, oh, j'étais esclave au péché, mais maintenant, c'est comme un serviteur de Christ aidé. Je ne peux pas faire de comparaison du tout. La grâce de Dieu a surabondé et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé par la, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Verset 15 nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que, il dit, quiconque, dans tous les lieux, quiconque, dans toutes les générations, doit accepter ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et il dit, donc, je suis le premier. Il disait, il était malfaiteur, il était violent, il était meurtrier, il était, il haïssait Christ. Il a haï la voix, la voix du Nazarien et la voix de Christ. Et il a fait des choses terribles à cause de cela. Et maintenant il dit, voyez-moi maintenant, sauvez pardonné, affranchi du péché, changé et transformé. Et ceux qui me voient maintenant n'arrivent pas à me reconnaître parce que j'étais aidé. Cela est la grâce de Dieu manifestée au premier des pécheurs. Maintenant, dans le verset 16, la raison pour laquelle dit Mais, pour telle raison, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il dit, ce qu'il a fait dans ma vie, Paul, il peut le faire dans ta vie. Et il le fera dans ta vie. Il va changer ta vie. Il va te transformer pour que ceux qui te voient aujourd'hui, tes actions au bureau, ton comportement dans la communauté et ton attitude dans la famille, mari, femme, femme, mari, parents, enfants, enfants, parents, et tout ce que tu fais au bureau et partout, les gens vont voir la grâce de Dieu qui, qui t'a amené à un nouveau niveau, à un niveau élevé, et tu pourras vivre pour plaire au Seigneur et ensuite euh, pour montrer la vie chrétienne pratique partout où tu es, partout où tu vas, au nom de Jésus. Deuxième élément dans le deuxième point, la grâce constante pour l'amour du Rédempteur. La grâce constante, la grâce de Dieu est disponible, mais tu dois demeurer dans cette grâce. Tu dois demeurer dans cette grâce tu ne dois pas en train de sortir, entrer, sortir. Tu pêches, tu reviens pour la confession, tu pêches encore pour revenir pour la confession. Ta vie doit être droite, comme tu demeures dans la grâce de Dieu. Cette grâce te garde pur. Cette grâce te garde sain. Cette grâce, cette grâce fait de toi l'homme, la femme que tu dois être à tout moment au nom de Jésus. Acte, chapitre 13, verset 43. Acte 13, verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, ça dit, dire quand le culte est terminé et les étaient dispersés, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas qui s'entretint avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Vous savez, ce n'est pas automatique. Hein. Comme il a décidé d'entrer, tu dois aussi décider de demeurer, de, de rester dedans. Il a décidé que la grâce de Dieu est disponible. Et cette grâce de Dieu t'accorde le pardon et le salut mais pourquoi tu restes, demeure dans la jouissance de ce pardon et dans la réalité de ce salut, comme tu as décidé d'entrer, tu dois aussi décider de demeurer et de rester. Il les exhortait à rester attachés à la grâce de Dieu. Chapitre 11, acte 11, verset 23 lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, on peut la voir. Ayant vu la grâce de Dieu, ils étaient des païens. Ils, étaient, ils ne vivaient pas comme des païens. Il a vu la grâce de Dieu. La communauté était moralement souillée et sale. Mais ils étaient purs et ils vivaient dans la justice. Et pour cela, il a vu la grâce de Dieu. Leur vie avait été transformée. L'ancienne vie de païen, les comportements de païens, l'idolâtrie païenne est passée. Il a vu la grâce de Dieu. On peut voir le salut. On peut voir la grâce de Dieu. On peut voir l'évidence que voici que celui-ci est un vrai enfant de Dieu. On regarde sa communauté, on regarde comment la communauté vit. Et alors, nous verrons le changement, la transformation. Alors, Barnabas est venu vers ses croyants et on dit, lorsqu'il est arrivé et qu'il vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Vous savez, lorsque les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, et il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, et il n'y a pas d'évidence d'une nouvelle vie. Nous sommes tristes, nous disons, ah, pour comment se fait qu'ils écoutent, ils écoutent, ça entre par l'oreille et ça sort par l'autre oreille. Il n'y a pas de joie là-bas, mais lorsqu'il y a un changement, lorsqu'il y a la transformation, lorsque les œufs de la chair sont ôtés, et maintenant nous avons le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, et la paix, et la, la patience, et la douceur, et l'humilité, et la fidélité, et la fidélité. Nous, voyons la tempérance et la, maîtrise de soi. Nous voyons que l'ancienne vie est passée, la nouvelle vie est maintenant venue. Alors nous nous réjouissons et nous savons que la parole de Dieu produit la grâce dans la vie du peuple. Maintenant, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Demeurez dans la grâce de Dieu pour qu'il s'attache au Seigneur. Hébreu 10, verset 38. Hébreu, chapitre 10, verset 38. Il dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire mon âme, ah, ah, ça ce n'est pas bon. Si quelqu'un se retire, il ne veut pas demeurer. Il veut que nous demeurons. Il veut que nous persévérons. Il veut que nous maintenons la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent Dis-le avec confiance. Dis-le avec foi. Dis-le avec une décision ferme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui sont sauvés et qui sont justes, qui sont justifiés, pendant qu'ils demeurent dans la grâce de Dieu, la faveur, la joie, le plaisir de Dieu du ciel va demeurer sur eux-mêmes. S'ils se retirent, s'ils disent, une fois sauvé, toujours sauvé, s'ils disent, ah, peu importe, je suis un chrétien, je serai toujours chrétien, s'ils disent, ah, Dieu est amour, si la grâce de Dieu est abondante, et même si je vais commettre quoi que ce soit, peu, ça ne compte pas beaucoup, hein. Non, ça c'est juste un petit péché, hein. Ceci-là va pas, ne fera mal à personne j'aime ce péché, péché-là. S'il se retire au péché, s'il se retire à la transgression, s'il se retire au mal, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. S'il se retire, il se retire pas pour la vie éternelle, il se retire pour la perdition. Mais mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. J'ai raté ton Amen. Hein. Troisième élément, la grâce continuelle pour travailler comme ses moissonneurs. La grâce continuelle. Maintenant, tu es enfant de Dieu, tu as le salut, c'est la grâce. Maintenant, non seulement que tu es enfant de Dieu, tu es un véritable bien-aimé du Seigneur, sanctifié. Grande, grâce plus élevée. La grâce de notre vie doit être progressive. La grâce d'aujourd'hui doit être plus grande, plus élevée que la grâce d'hier ou de l'année passée. Le diable progresse dans cette tentation. Le diable avance dans ces épreuves, le diable avance, progresse dans les choses qu'il fait pour décourager le croyant, pour détruire le croyant, pour souiller le croyant. Si le diable avance dans toutes ses manipulations, et maintenant, nous demeurons au même niveau, et la grâce de Dieu n'avance pas il va nous rattraper, mais il ne va pas t'attraper. Il ne va pas t'attraper, va pas m'attraper. Voilà pourquoi la grâce de Dieu doit être progressive dans notre vie. La grâce continuelle progressive pour travailler comme ses moissonneurs. En 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu, qui m'a été donné, il savait, quand il a eu cette grâce, si tu as quelque chose, tu sais quand tu l'as eu. Si tu as un don, tu sais quand est-ce que tu l'as découvert. Si la grâce de Dieu est dans ta vie plus élevée que la grâce que tu avais au salut, la grâce que tu avais à la sanctification, si tu as une nouvelle provision d'abondance de la grâce, tu le sauras que ça c'est, voici le moment où j'ai prié, voici comment j'ai prié, et voici ce que je cherchais pour avoir cette grâce de Dieu. Maintenant, tu pourras dire comme l'apôtre Paul, cela m'a été donné selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit des Vous savez, nous connaissons tous ce verset, mais il y a d'autres, je vous dit ceci. Paul, l'apôtre, en tant que sage architecte, a reçu la grâce, la grâce abondante, avant de pouvoir bâtir. Si quelqu'un veut bâtir sur ce fondement de l'apôtre Paul, il doit avoir la grâce similaire, il doit avoir la grâce sanctificatrice, il doit avoir la grâce pour le service, il doit avoir la grâce que les bâtisseurs originaux avaient. Maintenant, si l'apôtre Paul a bâti par la grâce et il a traversé les tempêtes, tout ce qu'il a dû endurer par la grâce de Dieu, et maintenant, quelqu'un vient sans la grâce, sans la prière, sans la foi, sans la foi spirituelle hein, et sans la soumission totale et absolue au Seigneur. Et il veut bâtir comme l'apôtre Paul. Hein. Tu ne peux pas. Hein. Il a bâti par la grâce, selon la grâce qui m'a été donnée. Si toi, tu veux bâtir sur ce fondement, tu as besoin de la grâce de Dieu, comme il avait eu la grâce de Dieu. Dans le verset 11, il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dans le chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, il nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit, je suis un prédicateur, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Il a tenu pour la vérité, il a affirmé la vérité, il s'est efforcé de défendre la vérité, il a combattu pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et il dit, ça ce n'est pas, ce n'est pas ma constitution naturelle. Ça ce n'est pas que j'ai beaucoup de talent. Il dit, c'est pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Il était emprisonné, il a été persécuté, il a été frappé, il a été blessé de différentes manières. Mais il n'a pas changé son style de vie, il n'a pas changé les doctrines de la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, tu m'as appelé à prêcher les richesses insondables de la grâce de Dieu. Et il a pu toujours continuer à prêcher les richesses insondables de la grâce de Dieu parce qu'il a reçu la grâce. Si toi, tu as cette même grâce, tu feras la même chose. Et si le Seigneur t'appelle et dit, voici l'œuvre, voici le devoir, voici le, devoir, tu retournes à la maison et tu te jettes sur ton visage, te jettes sur tes genoux, tu dis, Seigneur, tu m'as appelé à faire une œuvre plus grande que ma force. Alors, pour la grâce de Dieu, je sais que si la grâce de Dieu est là, je pourrai le faire. Et tu pries, tu pries, et tu pries, jusqu'à ce que la grâce de Dieu soit abondamment pourvue dans ta vie, alors tu pourras dire comme l'apôtre Paul, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous par la grâce, j'ai travaillé plus abondamment à cause de la force intérieure de la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je prie que cette grâce soit abondante dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Deuxième Corinthiens chapitre 12, verset 8. 2 Corinthiens 12, verset 8. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. L'apôtre Paul avait quelque chose, la persécution plus grande que tout ce qu'il avait enduré. D'autres choses sont venues a supporté et il a continué. D'autres choses sont venues, il a supporté, et il a continué à prêcher. D'autres choses sont venues, l'emprisonnement est venu, et il a pu endurer, affirmant ce qu'il a toujours dit avant. Maintenant, ceci est venu, un messager de Satan, pour le souffleter, à cause de l'abondance des révélations qui lui avaient été données. Et parce qu'il voulait rendre cette révélation disponible à l'Église et aux gens à qui prêchait, Satan dit Donne, tu ne vas pas donner. Je ne veux pas que tu le, tu dises toutes ces choses-là et que tu en crois l'Église. Je veux que l'Église soit affaiblie. Et l'apôtre Paul a continué. Là, d'accord. Satan dit, si c'est ainsi, tu as une grande bouche et tu peux parler, parler, parler. Et tu veux donner cette révélation. Il a souffleté. Et c'était terrible. L'apôtre Paul est allé au Seigneur. Il a prié, prié, Seigneur. au cela de moi. Il a prié. La première fois, la chose a continué. Il a prié. La deuxième fois, la chose a continué. Il est retourné au Seigneur. La troisième fois, dit Dieu, je te dis non, ceci c'est trop pour moi. La pression est trop pour moi. Et tu m'as appelé à révéler et à donner la révélation. Et la chose continue. Maintenant, le Seigneur dit, verset 9, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit tu n'as pas dit Amen. Comme le diable avance à le souffleter, la grâce de Dieu a augmenté, la grâce de Dieu a abondé, et maintenant Dieu dit, ma grâce te suffit. Quand tu as un problème, et quand tu es dans les eaux profondes, et tu dis, je n'ai jamais eu ceci avant, depuis que je suis devenu chrétien, comment est-ce que j'ai dis ça Ne pleure pas va à Dieu, si la chose reste là et Dieu te dit, oui, je sais que c'est là, je sais que, le, que c'est là, mais je vais te soutenir, il va te soutenir. Je vais te donner de l'énergie, il va te donner de l'énergie. Et il te dira, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Moi, pasteur, moi, prédicateur, moi, serviteur de Dieu, je vais me glorifier bien plus volontiers de mes faiblesses, afin la puissance de Christ repose sur moi. La puissance de Christ va reposer sur toi. Verset 10 verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je rappelle les paroles de Jésus. Quand vous êtes persécutés, réjouissez-vous. car votre récompense sera grande dans les cieux. La grâce de Dieu maintenant est disponible. La grâce de Dieu est venue. C'est pourquoi je, je, me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, dites-moi la suite. Car quand je suis faible, dites-moi la suite. Mettez, l'accent quand je, suis Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je prie que la force du Seigneur demeure dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la puissance de la grâce qui fortifie dans la vie de ses serviteurs renouvelés. Nous sommes serviteurs de Dieu et il renouvelle notre vie. Et parce que nous sommes renouvelés, la puissance de la grâce de Dieu continue à agir dans nos vies. Ça, ça c'est le ton pour faire l'œuvre de Dieu. C'est l'instrument que Dieu nous a donné pour accomplir l'œuvre qui nous a confié la puissance, la grâce qui fortifie dans la vie de ses serviteurs renouvelés. En 2 Timothée chapitre 2 1er, 2 Timothée 2 verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça c'est Timothée. Timothée avait un défi différent de celui de Paul. Paul avait aussi un défi différent de celui de Tite. Et Tite avait un défi différent de celui de Silas. Mais chacun, quels que soient les défis dans le ministère et quelle que soit la, tâche élevée que nous avons à accomplir, quand la grâce de Dieu vient et que cette grâce de Dieu nous fortifie Rien que Dieu a réservé pour nous ne sera impossible dans ta vie au nom de Jésus. Et toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 3. Verset 3, il nous dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Timothée, les souffrances vont venir, les épreuves vont venir les difficultés vont venir. Tu ne vas pas faire l'œuvre sur un lit de roses, mais sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souffre donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Verset 4, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse. Maintenant, Timothée, tu pensais et tu vivais comme un civil. Comme si le chrétienne et le, service chrétien, c'est comme un plaisir. Je le fais et il n'y a pas d'opposition. Il dit, ah, c'est un combat, c'est la guerre. Et tu as besoin de la force, tu as besoin de la grâce de Dieu. Peu, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. il y a des gens qui sont chrétiens, des gens qui sont enfants de Dieu, ils ne réalisent pas qu'ils sont soldats dans l'armée de Dieu. Et parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont soldats, un petit problème, un petit défi va les faire bouger. Ils n'ont pas la pensée d'un soldat. Ils n'ont pas l'attitude d'un soldat. Ils n'ont pas l'aspiration d'un soldat. Ils n'ont pas l'état d'esprit d'un soldat. Il disait donc à Timothée, il dit, comment, pourquoi tu agis comme si tu étais encore sur le terrain du coup primaire et tu agis comme si tu ne sais pas qui tu es. Tu es un soldat. Le Seigneur t'a appelé à être un soldat dans l'armée du Seigneur. Et personne, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. verset 5, euh, il dit, Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Si un homme n'a pas combattu suivant les règles, je veux avancer, mais c'est comme si vraiment Satan me soufflait trop. Je vais rester ici. Non, tu dois combattre selon les règles. Tu dois t'efforcer pour aller plus haut. Tu dois t'efforcer pour la meilleure productivité. Si un homme ne combat selon les règles, il n'est pas couronné. La puissance de la grâce qui fortifie dans la vie de ses serviteurs renouvelés. Il y a trois éléments aussi à considérer. Premièrement, la puissance de la grâce qui soutient contre toutes les tentations. Deuxième élément, la possession de la grâce qui sanctifie par le triomphant Troisième élément, la prière pour la grâce de fermeté en tout temps. Premier élément, la puissance de la grâce qui soutient contre toutes les tentations. Hébreu au chapitre 4, verset 15, il dit nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Christ a été tenté à tout niveau comme nous, mais il a vaincu. Il, a, il avait de force. Il nous a invités. Il nous a pas invités à la défaite. Il nous a pas invités à l'échec. Il nous a invités à la victoire et au succès, comme lui-même. Et il a la grâce pour nous soutenir. Et dit, si vous êtes défaits, tu n'es pas venu à Christ hein. comme tu dois venir. Hein. Si tu es découragé, si tu as, s'il semble que tu es si découragé, tu dis, je ne peux plus avancer. Il faut supprimer, je ne peux pas là de ta bouche. Parce que la grâce ne reconnaît pas, je ne peux pas. La grâce reconnaît, je peux, je puis tout, pas celui qui me fortifie. Alors approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Chapitre 2, verset 17. Hébreu 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, lui-même, il a enduré la tentation, mais il a vaincu. Il peut secourir ceux qui sont tentés pour soutenir ceux qui sont tentés, pour supporter ceux qui sont tentés, pour fortifier ceux qui sont tentés. Quelle que soit ta tentation, le Seigneur va te donner la victoire. Tu ne pécheras pas. Amen. Tu ne vas pas compromettre au nom de Jésus. Il est capable et il va te soutenir, il va te supporter, il va te soutenir. Il te fortifiera au nom de Jésus. Hébreu 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Deuxième élément maintenant, la possession de la grâce qui sanctifie par le triomphant. Tu vas triompher. Tu vas vaincre. Que ton âme soit claire, non? Hébreu 2,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 qu'on dit, il convenait en effet que celui, il était bon, il était approprié, en effet, que celui pour qui est, et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et pas seulement amener Paul à la gloire, ou amener Pierre à la gloire, ou élever Jean à la perfection, ou un peu petit nom faire petit homme fort, mais beaucoup de fils à la gloire, malgré les tentations, malgré les défis, malgré les épreuves. Voici son but, voici son objectif et voici sa puissance pour conduire plusieurs fils à la coupe du péché, de la honte, de la déshonneur. Il veut les amener à la gloire, va à la perfection par les souffrants le prince de leur salut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 de la sanctification soit sur chacun de nos, chacune de nos vies au nom de Jésus. Hébreu 10, verset 10. Hébreu 10, 10. On nous dit, c'est en vertu de cette volonté, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il y a, la grâce qui sanctifie. Lorsque cette grâce qui sanctifie vient dans notre vie, elle nous rend parfaits. Tout domaine d'imperfection dans notre vie, dans notre disposition, dans notre comportement, dans notre conduite, dans, notre, dans nos pensées, dans notre caractère. S'il y a une défaillance, dans notre amour envers Dieu, il s'est livré lui-même. Et par cette offrande, il nous parfait et il nous sanctifie. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit le Seigneur affirme et confirme cela dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Chapitre 12 d'Hébreu, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignomnie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si tu as les regards sur le Seigneur à tout moment, sa nature sera ta nature. Sa force sera ta force. Et tout ce qu'il a commandé par sa grâce, tu pourras le faire au nom de Jésus. Verset 14. Rechercher la paix avec tous. Ça, c'est pas la grâce que nous pouvons. Parce que la grâce est suffisante. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne le verra le Seigneur. Verset 28. Verset 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu. Vous voyez, toute est grâce. Rendons, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui, qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a aidé ceux qui ont vécu et ceux qui ont fait face à des défis hier, les années passées hier, au temps des apôtres hier, dans les générations passées. Et il est toujours le même aujourd'hui. Il les a donné la grâce. Il va t'accorder la grâce. Jésus-Christ, le même. Hier, aujourd'hui. Dites-moi la suite. Il y a des gens, ils disent, la grâce de nos jours là, que ces prédicateurs, ces croyants ont, ils disent, quand ces prédicateurs quittent le chemin et nous prenons le relais, nous les jeunes là, quand nous allons prendre le relais, je ne suis pas sûr que nous puissions avoir la même grâce que le pasteur, le fondateur hein, que le surintendant général. est. Hein. Alors, quand ça sera notre tour et que nous allons prendre le relais, nous allons rabaisser les choses à ce qu'ils disent. Ils disent que la grâce de Dieu, disponible hier, disponible pour nous aujourd'hui, ne sera pas disponible pour eux pour toujours chez Christ. Dans sa dispensation de la grâce, dans sa provision de la grâce, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et la grâce de Dieu va continuer avec nous tous jusqu'à la fin et avec nos enfants au nom de Jésus. Verset 9, verset 9 dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » C'est une bonne chose que le cœur soit affermi par la grâce et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il nous dit dans le verset 12, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13, Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 20 maintenant. Verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fera Verset 21, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et tu feras sa volonté. La grâce abondante, la grâce suffisante, la grâce qui soutient, la grâce qui fortifie pour faire sa volonté, quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté, la grâce pour toujours, à tout moment, faire sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire. Il va te la donner. Elle va demeurer. Et elle va abonder au nom de Jésus, à qui, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Troisième élément, la prière pour la grâce de fermeté en tout temps. La prière pour la grâce de fermeté en tout temps. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Vous êtes sauvé. Persévérez dans la grâce pour être sanctifié. Vous êtes sanctifié. Persévérez dans la prière pour être rempli, immergé et baptisé, revêtu de puissance, immergé dans le Saint-Esprit. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Persévérez dans la prière pour avoir la vision et la passion, pour avoir le zèle, pour faire l'œuvre de Dieu. Vous faites l'œuvre de Dieu déjà persévérer dans la prière pour avoir plus de grâce, une grâce suffisante, une grâce abondante vient dans votre vie et vous pourrez courir sans être fatigué. Vous allez marcher, vous ne serez pas épuisé. Et vous le, si vous le faites déjà, persévérer dans la prière pour que Dieu vous révèle un plus grand champ, un plus grand champ, une plus haute responsabilité et la grande grâce qui va soutenir la, haute vocation que Dieu vous donne. En tout temps, en, de toute manière, et quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, afin que la puissance de Dieu continue, la grâce de Dieu continue et il n'y aura pas de diminution, il n'y aura pas de décroissement de, la grâce de Dieu dans votre vie. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et nous dit, Hébreu 4, 16, Hébreu 4, verset 16. Et approchons donc avec assurance du trône de la grâce, venons à avec tous les défis devant nous afin de tenir ferme, afin de tenir notre territoire, afin que Satan n'ait pas la même mise, pour que Satan ne te renvoie pas du champ d'évangélisation, du champ de combat, et te renvoie avec des blessures, et tu es en train de, de bander tes plaies. Si tu veux être soutenu, si nous devons demeurer, si nous voulons aller plus haut, si nous voulons avoir de plus grandes visions, de plus grandes visions, et faire ce que Dieu nous appelle à faire pour amener plus d'âmes dans le royaume, sans jamais fatigué, sans être épuisé, et, et sans être fatigué, épuisé, pour dire, ah, vraiment, je suis en de tituber, je ne peux pas continuer. Non, nous devons prier. Si nous prions, la grâce de Dieu va se multiplier dans notre vie. Alors, Venons donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Aujourd'hui, tu vas trouver miséricorde. Aujourd'hui, tu vas trouver la multiplication de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu verras la puissance, la, la puissance qui soutient dans ta vie pour continuer et pour réussir et pour être victorieux et pour être un vainqueur tout, tous les jours de ta vie au nom de Jésus. La faiblesse du passé ne va pas te retenir et tous les problèmes du passé ne vont pas éroder ta confiance et ta foi en Dieu. Tu seras plus fort, tu seras plus élevé et tu vas courir plus rapidement dans l'œuvre, en travaillant pour le Seigneur au nom de Jésus. La grâce te soit donnée que la grâce soit multipliée. Par sa grâce, tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. La grâce est disponible. La grâce salvatrice est disponible. La grâce qui soutient est disponible. La grâce qui sanctifie est disponible. Et la grâce qui soutient est disponible. Toute forme de grâce dont tu as besoin est disponible. Ouvre ta bouche et invoque le nom du Seigneur. Il va te donner plus de grâce.